Всем привет, вам будет кошмар. Сегодня мы поиграем игру Fight Nights Freddy 2. И я рад вам покажу пройти режим Night of Misfits. Це буде... Головне, э, ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо з вами Бонні Кошмар. Фокси прийде пройди. Давай, давай. Фоксі, Фоксі. Ну, тоже теж да, Головне, щоб Голден Фредди не было. Ем, Да-да-да. Голден нема. А що це означає, що наче мангл? Внизу це бомбьешь просто. Чего у меня ее нема? А кстати, пишіть щось в коментарях, або ставте лайки. Або дизлайки, ну щоб я бачив, що ви э, дивитесь мої відео. чесно, проходжу всі режими. Ну, Скоро буду проходити все режимы Навіть Golden Freddy скоро я пройшов і тільки ще його не виклав YouTube. Ну, а ви навіть ну, не хочете дивитися відео. Тобто мені якось трохи обідно стає. нас один фонарик відібрав його. ми з вами виграли режим Night of Mistwist. І також ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бонні Кошмар. Е, якщо ще до мене є якісь питання, пишіть, пишіть в коментарях, е, що треба ще зняти, будь-який режим або якісь ночі ще. Ну е, не знаю, може вам ще щось потрібно. Ладно, а на цьому ми з вами прощаємося.